Mi nombre es Marta Herminia Ramírez Hernández. Yo me dedico a la intendencia que se le nombra la limpieza de todos aquí la, oficina. Mi recorrido de la casa para acá de seis y media, seis y cuarto de la mañana, eh, de una duración de dos horas y media, desde mi pobre casa hasta mi trabajo. La colonia es una colonia muy alejada de la ciudad, muy, este, pues, con muy pocos recursos ahorita. Primero tengo que tomar un camión que me deja a San Vicente. De ahí agarro otro que me llevaría al Metro La Paz. De allá del Metro de La Paz agarro el metro para Panticlán. La mayoría nos peleamos por un asiento de ahí hago otro transbordo de Panticlán a Centro Médico, a veces hasta que pasen dos metros para que pueda yo transbordar yo este, poder poderme. Y de Centro Médico a Metro Coyoacán y de Metro Coyoacán hasta aquí en CETES. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿Ya? ¿Ya, ya lista? Llegando. <laughs> La mayoría de la gente se viene mucho al centro a trabajar. transporte es malo, la verdad, muy pésimo. Yo no siento seguro del transporte, pero pues no nos queda de otra más que eh, abordarlo y llegar a nuestros trabajos.